देश में चल रही आर्थिक मंदी को लेकर हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी हुई है और हम सुस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं सात अगस्त को आरबीआई की बैठक में दास ने यह बात कही कुल मिलाकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है अभी तक यह हुआ था कि आधिकारिक रूप से कहीं से कोई टिप्पणी नहीं आ रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हालत में है वह बीमार है ऑक्सीजन पर है कहाँ पर है किस दौर से गुजर रही है इसको लेकर कहीं कोई बात सामने आधिकारिक रूप से नहीं आ रही थी लेकिन अब आरबीआई गवर्नर द्वारा जो बात कही गई है वह बेहद मायने रखती है उनका यह भी कहना था कि घरेलू विकास दर और आर्थिक माहौल में उतार चढ़ाव को दुरुस्ती के लिए निवेश भी बढ़ाया जाना चाहिए उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट में कटौती की गई है उसका असर धीरे धीरे नजर आएगा घरेलू मांग में कमी आना खतरनाक है उन्होंने यह भी कहा उत्पादन और कारोबारी गतिविधियां में भी कमी की बात हम मान रहे हैं कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है यही वजह है कि लोग बेरोजगार हुए हैं आर्थिक मंदी की बात तो पिछले कई दिनों से चल रही है लेकिन इस मामले ने तूल जब पकड़ा जब इंडियन एक्सप्रेस में विज्ञापन के